Vou apaziguar a desordem. Com fogo, se necessário. Recarregando. carga. Recarregando. Carregando. invenções. Eu quero é desmontar tudo. carregando. Bye-bye. bike plantada. Inimigo avistado. Olha lá, Spike. क्यों बोला चलिए bye Recarregando! Pra onde ir? Vocês sabem o que fazer. spike plantada. não tá pronta. Estimulante ativo. Sem carga. último jogador vivo. melhor fugir. Último jogador vivo. Mais Mágico sem carga. te Cradle. devastado. Spike plantada. Resta um inimigo. Distância. Recarregando. Último jogador vivo. Inimigo abatido. Spike plantada. Abram o céu! carga. Última rodada deste tempo. Intervalo, sem economizar. sem carga. Juntos! Spike plantada. troca de lado. Parece que não acaba nunca. Mas alguém tá achando isso? Ah, sou eu? Então tá. sem carga. Fumaça ativa. Inimigo avistado. Viu o inimigo. Sai daqui! Eu vi o inimigo. Oponente viu o inimigo. pra você. Resta um é inimigo. Recarregando. time! melhor fugirem. Vou com Spike. sem carga. spike. Removido. Muitos inimigos à vista. Resta um inimigo. Você não matará meus aliados! Resta um inimigo. ativa. Restam 30 segundos. Restam então, 10 segundos. Direto pro necrotério. bastante treino. Inimigo avistado. Resta um inimigo. Foram três. Último jogador dada a largada. Peguei Spike. Inimigo abatido. Lá vai fogo!